este despre a întrerupe în seara asta. În este a opri. Ce ai zice dacă a, uh, acele mașini pe care le-ai văzut adinauri își întrerup mersul și o iau invers? Cred că amândoi am crede că uh, șoferul a luat o razna. Cred că așa mi-aș dori eu să se întâmple cu paradigmele din sufletul, din ființa mea. Pentru că noi funcționăm după niște paradigme și dacă ne-am schimbat măcar una, dacă am întrerupe-o, uh, întrerupe cred că ne-ar fi mult mai bine. Astăzi mi-am identificat o paradigmă, uh, lasă-mă că e bine și așa. Și m-am gândit să o schimb, să o întrerup. Și o să fie așa, nu las nimic, îmi iau totul de la viață chiar acum. Ciao!